片岡です、えー、今日はですね小春日和というお菓子を作ってみたいと思います、えー、小春日和というとですねなんか春の言葉ではないかと思いがちなんですけれども、まあ、そうではなくて、えー、晩秋から初冬にかけての寒い時に使われる言葉なんですよね、えよくテレビなんかで天気予報でアナウンサーがですね 今日は小春日和のような暖かい一日でしたみたいなねあの言葉を聞いたことがあるんではないかと思うんですけれども、えー、まあ、今日10月22日ですけれども、まあ、今日この頃の、ね、寒い日の中でたまたま暖かい一日があって、まあ、そんなような日のことをですね小春日和と言います、えー、今日はですねその暖かい日のもみじの様子をですね表した 小春日和というお菓子を作ってみたいと思いますはい練り切りの重さですね、えー、黄色練り切り 25g ひき茶練り切り 25g、まあ、これちょっと多めに取ってありますね後でカットしますそれから、えー、オレンジと白が少しと、えー、中あんが 15g ですねではいきますはいまずひき茶練り切りを伸ばします えー、ギチャネリ切りはですね、まあ、大体5センチ幅ぐらいであの伸ばしたいと思いますね厚さ大体まあ2ミリぐらいで大体こんなもんですね、うん えー、幅が5センチの、まあ、長さが、まあ、最終的に9.3ミリあればいいんで、まあ、10センチ取っておきたいですよね。まあ、10センチ十分ありますね。そしたらまあ適当にちょん切って大丈夫ですね。 はい、まず1回目、えー、幅がま5センチの長さが12センチの長方形厚み厚さ2ミリを作りましたこれ取っておきますねはい、えー、黄色の練り切りいきますね 幅が5センチね幅5センチ はい、そして、えー、長さ1 2センチでしたね、えー、1 2センチあこんなもんですね十分ですねはいそしてこれを取っておきますねもう一枚布巾を出します そして、えー、オレンジ白 はい、じゃこれをこのまままた取っておきますね。はい、次にですね、黄色を持ってきます。さっき伸ばした黄色をですね、広げて もみじの方でね抜きましたねはいそしてこっちもはい、そしたらですね、えー、こっちのこのさっき伸ばしたオレンジですねこれを そして今度はですね緑を持ってきますねそしてですねこれをそのままそーっと緑の上にのせますねはい、乗せたらもう一度 金をかけましょう さあそして、えー、端っこを切りましょうね そして9.3センチはい、そして中を俵型にしますね、まあ、ちょっと巻きやすいように、ね、手前を押して はいそしてこの上にもう1枚のせましょうちょっと寂しいんではい最後に、えー、この葉カエデの葉っぱをもみじの葉っぱをのせて はいこれで小春日和の完成ですありがとうございました